Wij zijn Mobile Locker. Eh, wij ontwikkelen mobiele, intelligente lockersystemen die dat je op allerlei locaties kunt inzetten. Het kunnen stranden zijn, skigebieden, maar ook festivals en evenementen. Je kan je gsm daarin opladen, je kan eventueel je pakje daarin komen ophalen, je kan je rugzak veilig opbergen. Eh, we hebben heel veel vragen te markt, maar we moeten ook heel hard kunnen groeien om aan die marktvraag te kunnen voldoen. En dat vergt gewoon veel kapitaal en we moeten een heel divers portfolio hebben van investeringsmogelijkheden. Dat kan eventueel bank zijn, business angels, maar ook daar eh, hebben we dan crowdfunding gevonden. En we hebben een heel marktonderzoek gedaan eh, om wat is er in België eigenlijk allemaal beschikbaar. En daar is Bolero Crowdfunding van KBC als beste uitgekomen. Dankzij de Bolero crowdfunding campagne hebben we extra aandacht gekregen op social media, maar ook in de media in het algemeen, waardoor we extra veel eh, leads hebben binnengekregen en meer geïnteresseerde partijen die ons hebben gecontacteerd dan hadden we hadden verwacht. En dat was ook wel een heel fijn eh, neveneffect dan. Bovendien zorgde Bolero ook nog voor een hefboom-effect, waardoor we de participatiemaatschappij Vlaanderen mee konden inschakelen in ons investeringsplan. Wij staan voor heel wat uitdagingen. We moeten dus heel hard groeien eigenlijk. En om dat te kunnen doen, hebben we geld nodig, omdat we distributeurs, agenten en uh, het businessplan verder moeten ontwikkelen eigenlijk. En we moeten ook personeel zoeken en dat kost ook geld en tijd. En daarvoor heeft Bolero crowdfunding mee een stuk voor gezorgd. De samenwerking met Bolero crowdfunding was eh, heel aangenaam, heel professioneel en kort op de bal gespeeld. Op drie dagen hadden wij het eh, gevraagde kapitaal reeds opgehaald en we waren zeer tevreden over eigenlijk.